perdança, perdança, perdança, dança, dança. Donc, euh, le passé matelote, que là que souben no momento que se pausem questões aqui dessus. De a que parce qu'il se fait une salta du scope sur mes dispers. Une barre subversante, une barre subversante, une barre subversante, une barre subversante. E como que é que que recalou pela ré. en Embargo universal, en embargo universal, en embargo universal, en embargo universal. Son aquilo que é Para demorar su plaza, que es simple, universal lo caurá en avanzadis, en pusadinube, en par que pusi, en par que pusi, en par que pusi, en par que pusi, y se te ra acau. Perdanza, perdanza, perdanza, danza, danza.